Что ты спасаешь? А я тоже Молодец. спасаю. Все, спасаю город. Я спасаю город. Ну, мой корова, очень гудки какая. Мне засуньте. Кошка! Суперкошка, просыпайся, говорит. Суперкошка, просыпайся. А? кошка, Пожалуйста, Суперкошка, пожалуйста. Я иду на дорожку, как, как, как, как, как, Malvadinho. Oh, oh, oh, Isso aí que sai. Fudeu, que olha, os passarinhos chegou lá. Olha só que que sai. A tadinha,